Chérie Dieu, tu es pas janvier. Onique, contre la collier Dieu. Nicolas, Marguerite, Madrol, Lopezio, Oliver, Kuzlov et Agostien Marguerite Onique, contre la collier Dieu.